يا نبينا يلا يا حبيبي يلا بحبايكو يا ما شاء الله يا حبيبي يلا يا نبينا يا ما شاء الله Yasha Osman يا حبيبي يلا يا غبنا يلا مرحبا يقوم يا ما شاء الله يا حبيبي يلا يا نبينا يلا مرحبا يقوم يا ما شاء الله